राजस्थान की धरती का राजा थॉर हो तो मैं क्या नाचू मेरे हथौड़े की शक्ति से पूरा संसार कांपता है मुझे नहीं पता ये क्या है लगता है पृथ्वी से आया है कहीं ये टाइगर तो नहीं है अरे भैया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए